Salut! Astăzi este despre a rândui. În dicționar este a se înșirui, a urma unul după altul. Câteodată mm, nu putem să rânduim dorințele noastre, să le facem să urmeze una după alta, pentru că ne dorim ca toate să se îndeplinească în același timp, dacă se poate. Semănăm foarte tare cu copiii. De exemplu, azi la grădiniță, uh, un copil și-a ales pentru poveste mai multe jucării deodată și nu vroia să ridice doar una sus să inventeze o poveste cu ea. Și am zis, știi, uh, am aplicat uh, o întrebare foarte tare din coaching, zic, uh, care e cea mai importantă jucărie de aici pentru tine? Și a încercat el să pună mâna pe una, dar zice, nu, nu, nu, toate, toate. Și zic, dar în ce ordine? Și atunci imediat a pus mâna pe un cățeluș și a luat, zice, primul pe ăsta. Și cred că așa putem aplica și noi cu toate dorințele noastre, să vedem în ce ordine le dorim. Uh, cred că muestra esa na, ni le